Variables in Perl स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामीले पर्लका भेरिएबलहरूको बारेमा सिक्ने छौं। म उबुन्टु लिनक्स 12.04 अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्दै छु र पर्ल 5.14.2 मतलब पर्ल संशोधन 5 संस्करण 14 र उपसंस्करण 2 म gedit टेक्स्ट एडिटर पनि प्रयोग गर्नेछु तपाईं आफ्नो रोजाइको कुनै पनि टेक्स्ट एडिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पलका भ्यारिएबलहरू भ्यारिएबलहरू मानहरू जस्तै स्ट्रिङ नम्बर वा एरेहरू भण्डार गर्न प्रयोग गरिन्छ एक पटक भेरिएबल घोषणा गरेपछि यो स्क्रिप्टमा बारम्बार प्रयोग गर्न सकिन्छ स्केलरले एउटा मान जनाउँछ र स्केलर मात्र भण्डार गर्न सक्छ डलर चिन्हको प्रयोगले स्केलर भेरिएबल्स घोषणा गरिन्छ भेरिएबल डिक्लेरेसन हेरौ भेरिएबल निम्न तरिकाले घोषणा गर्न सकिन्छ डलर प्रायोरिटी सेमिकोलन पर्लमा भेरिएबलको नामहरु विभिन्न शैलीमा हुन्छन् भेरिएबल एउटा अक्षर वा बाट सुरु हुनु पर्छ र अक्षर नम्बर अन्डरस्कोर वा तीनवटाकै संयोजनले बनेको हुन सक्छ पर्लमा लाई ठूलो अक्षरमा घोषणा गरेमा यसको विशेष अर्थ हुन्छ त्यसैले लाई ठूलो अक्षरमा घोषणा नगरौं अब टर्मिनल खोलौं र gedit variables.pl एम्परस्यान्ड टाइप गरौं ले टर्मिनलमा कमाण्ड प्रम्प्ट अनलक गर्नेछ अब एन्टर थिचौ यसले variables.pl फाइललाई एडिट टेक्स्ट एडिटरमा खोल्नेछ .pl पर्ल फाइलको डिफल्ट एक्सटेन्सन हो फाइलमा तलको टाइप गरौँ डलर प्रायोरिटी र एन्टर थिचौं त्यसैले हामी भेरिएबल प्रायोरिटी घोषणा गर्छौं तपाईले यो प्रयोग गर्नु अघि एउटा भेरिएबल घोषणा गर्न आवश्यक छैन तपाई यसलाई आफ्नो कोडमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब भेरिएबल प्रायोरिटीमा एउटा संख्या राखौं यसको लागि डलर प्रायोरिटी स्पेस बराबर स्पेस 1 अल्पविराम टाइप गरौं र एन्टर थिचौं अर्को टाइप गरौं प्रिंट स्पेस दोहोरो उद्धरण value of variable is colon dollar priority slash N दोहोरो उद्धरण बन्द गरौं अल्पविराम र एन्टर थिचौं slash n एउटा नयाँ लाइनको अक्षर हो अब यो फाइल कुनै पनि स्थानमा variables.pl को रूपमा सेभ गरौँ मेरोमा यो home/amol डाइरेक्टरीमा सेभ हुनेछ अब फाइल सेभ गरौँ अब हामीले भर्खर बनाएको variables.pl फाइलको अनुमतिहरू बदलौं यसो गर्न टर्मिनलमा टाइप गरौ chmod 755 variables.pl यसले फाइलमा पढ्ने लेख्ने र एक्जिक्युट गर्ने अधिकारहरू दिन्छ यो पर्ल स्क्रिप्टलाई कम्पाइल गर्न टर्मिनलमा Perl hyphen c variables.pl type गरौ हाइफन c स्विचले कुनै पनि कम्पाइलेसन वा सिन्ट्याक्स एररको पर्ल स्क्रिप्ट कम्पाइल गर्छ अब एन्टर थिचौं यसले हाम्रो स्क्रिप्टमा कुनै सिन्ट्याक्स एरर नभएको बताउँछ अब perlvariables.pl टाइप गरी पर्ल स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गरौं र एन्टर थिचौं आउटपुट हाइलाइट गरी देखाइएको छ हामी हाम्रो भेरिएबलमा एउटा स्ट्रिङ मान राख्न सक्छौं टेक्स्ट एडिटर विन्डोमा फर्कौं डलर priority बराबर 1 को सट्टा डलर priority बराबर एकल उद्धरणमा हाई टाइप गरौँ कृपया याद गर्नुहोस् कार्य दायाँदेखि बायाँ मूल्याङ्कन गरिन्छ स्केलरले कुनै पनि टाइपको डाटा राख्न सक्छ चाहे त्यो एउटा स्ट्रिङ होस् वा एउटा नम्बर यो फाइल सेभ गरौँ र फाइल कम्पाइल गर्न टाइप गरौँ perl-c variables.pl अब एन्टर गरौँ यसले हाम्रो स्क्रिप्टमा कुनै सिन्ट्याक्स एरर नभएको बताउँछ पल variables.pl टाइप गरेर स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गरौ र इन्टर थिचौं आउटपुट यस्तो देखिन्छ अब टेक्स्ट एडिटर विन्डोमा फर्कौं तपाई एउटा दोहोरो उदाहरण भित्रको स्ट्रिङ्सलाई स्केलर्सको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ डलर प्रायोरिटी दोहोरो उदाहरणमा स्ट्रिङ यो फाइललाई सेभ र बन्द गरौँ अब कसरी एक भन्दा बढी भेरिएबलहरू घोषणा गर्ने सिकौं यसो गर्न टेक्स्ट एडिटरमा नयाँ फाइल खोलौं टर्मिनलमा टाइप गरौँ gedit multivar.pl स्पेस एम्परस्यान्ड र एन्टर थिचौं यसले टेक्स्ट एडिटरमा multivar.pl फाइल खोल्नेछ अब टाइप गरौँ firstVar, secondVar सेमिकोलन र एन्टर थिचौं firstVar भेरिएबलको मान secondVar मा कपी गर्न टाइप गरौँ firstVar स्पेस बराबर स्पेस secondVar अल्पविराम र एन्टर थिचौं यी भ्यारिएबलहरुमा सम्पूर्ण गणितीय कार्यहरु जस्तै जोड घटाउ गुणा भाग गर्न सकिन्छ हामी पल प्रयोग गरी यो कसरी गर्छौं हेरौं टेक्स्ट एडिटरमा जाउँ र अब यी दुबै भ्यारिएबलमा 10 मान राख्न टाइप गरौं डलर firstVar बराबर डलर secondVar बराबर 10 अल्पविराम र एन्टर थिचौं अब यी मानहरु प्रिन्ट गर्न टाइप गरौँ प्रिन्ट दोहोरो उद्धरणमा var colon dollar first var and second var colon dollar second var slash N उद्धरण बन्द गरौँ अल्पविराम एन्टर थिचौ अब यो फाइल सेभ गरौँ अब दुई भ्यारिएबलहरुमा मानहरु थपौँ यसको लागि टाइप गरौँ dollar addition space equal to space dollar first var space plus space dollar second var semicolon र एन्टर थिचौँ याद गरौँ हामीले एडिसन भेरिएबल घोषणा गरेको छैनौं एक पटक फेरी फेरि एडिसन को मान प्रिन्ट करना टाइप करो गरौँ दोहरो उदाहरण my addition is colon dollar addition slash n दोहरो उदाहरण पूरा गरौँ अल्पविराम यो फाइल सेव करो यो फाइल लाई कंपाइल करना टर्मिनल में टाइप करो पर्ल हाइफन c multivar.pl त्यहाँ कुनै सिन्ट्याक्स एरर छैन त्यसैले हामी स्क्रिप्ट एक्जिक्युट गर्न टाइप गरौँ पर्ल multivar.pl यसले हाइलाइट गरिएको आउटपुट देखाउँछ त्यसैगरी खटाउ गुणन र भाग गरेर हेरौ मैले यहाँ कोड लेखेको छु अब यो फाइललाई सेभ गरौँ र बन्द गरौँ अब फाइल कम्पाइल गर्न टाइप गरौ पर्ल हाइफन c multivar.pl त्यहाँ कुनै सिन्ट्याक्स एरर छैन त्यसैले हामीले स्क्रिप्टलाई पर्ल multivar.pl को रूपमा एक्जिक्युट गर्दा आउटपुट यस्तो देखिन्छ यसले हामीलाई यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा ल्याउँछ यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं पर्लमा स्केलर भ्यारिएबल्स घोषणा गर्न र प्रयोग गर्न कार्य एउटा नम्बर भेरिएबल घोषणा गरौ यसमा 10 राखौं घोषणा गरिएको भेरिएबल प्रिन्ट गरौ दुई स्ट्रिङ भेरिएबल्स घोषणा गरौ तिनीहरुमा नमस्ते र इन्डिया राखौं ती दुई भेरिएबलहरु एकपछि अर्को प्रिन्ट गरौ तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईँको ब्यान्डविड्थ राम्रो छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ थप जानकारीको लागि contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ आशा छ तपाईलाई यो पल्ट ट्युटोरियल उपयोगी भयो म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार